belanja buah. Ayo pilih buah untuk belanja. Yang manakah buah? Kiwi. Luar biasa. Yang manakah buah? Jambu mede. Bagus. Yang manakah buah? manakah buah? Luar biasa. Yang manakah buah? Hebat. Yang manakah buah? Luar biasa. Yang manakah buah? Buah. Luar biasa. Yang manakah buah? bermain belanja buah. Ayo pilih buah untuk belanja. Yang manakah buah? belanja buah. Ayo pilih buah untuk belanja. Yang manakah buah? Pisang, pinta. Yang manakah buah? Opo. Oh, oh. Yang manakah buah? Apel. Oh, oh. Yang manakah buah? Nanas. Bagus. Yang manakah buah? manakah Yang manakah buah? Hebat. Yang manakah buah? Hebat. Yang manakah buah? Lemon. Luar biasa. that one.